azkenik heldu gara kritikaren gelara. Bertan, orain arte egindako lanaren egiaztapena egingo dugu. Gure ametsak eta hauen ekoizpenean beharrezkoak diren baliabideak aztertu eta izan dezaketen akatzak bilatuko ditugu. Jakina, beti ere kritika eraikitzailea bilatuz. Gela honen asmoa kontrakoa badirudi ere ez da aurrez eginiko lana eserezean ustea, baizik eta lan hori zalantzan jarri eta eduki ditzaken zailtasunak azpimarratzea. Hau da, gure ideiatan eta beraien gauzapenea berta daitezkeen arazoak aurreikustea eta aurreko gelatan egindako lana zalantzan jartzea dugu helburu. Gela honen baitan aurkituko ditugun arazoak kontutan harturik, prozesua berriz hasiko dugu lehen gelara bueltatuz. Aldiz, gela honetara heldu eta ez badago inolako arazoren berri, prozesua bukatutzat emango dugu.